they know something about you So let them talk And never look back And never give up Boss beats and never be afraid. I'm not afraid. Nobody can stop me. I don't care. I don't care. Go find help. Get up from away. From away. We are the best. I'm gonna celebrate. celebrate. I'm not afraid. Call me that for every day. Laisse les ennemis parler. Les succès, je tiens les clés. Le rap nous appartient. Pélo, on va le faire briller. Les jaloux bavarder. Veulent nous retarder. Va les demander. De ce qu'on est coupable. Bordel, t'as aucune idée. عدلو ذا اللي نبغوا نشتغلوا تشوقوا وطينا حق وتشوفنا تروقو في مبروك عندي السوق بلي الفوق همك تحداني ملعوق سيل ريوق بعيد الشوق تلبني تسوق نجمة في السما ماني ملحوق شقاية نخلة حافاش قايله آه. يشهد العالم بلي بكيت من القايله موسيقى مايله آه. بلا فايده كتقرب سايله شرم الدايله خاليه قرها المتخايله موسيقتي قايه وقايه قايه وصايه للنهايه اللي يونغي لقيلو يانغي فو قلنا هاي اب النيفو انا بينت اللارس وين ام دو اي دون سي يو اني anymore ماي لايف از سو ايزي دنجي جيمو I'm working a music A to Z انا دوك دوك بعد خلي الرد فيه علاش تحصل نحن نطوروا شو ما تصوروا انتو ما تزوروا تنتقد محشومه عليكم شتمه جبنا المعنى فرضنا العتنه من دون فتنه ما يكلمه عليك ذا اللي نعدل تعدلوا ذا نحزب ما تقدوا تحلوا تموتوا تشقروا عيبوا شكروا دور فتروا فلمه سمعنا يبو مخرجوا للريح ما ورع ماركت جا ما طيح بوز لا بوز نطرح البريح نقعدوا يصيح عيبو متيح خير ذكري انا شيخ شرنيخ قارك في العيب خلي التوب يخرب من دوننا بحال خلوا الماء نخوض يطيح شكايله الخليطه شكايله شكايله شكايله الشقارة شقارة شدايرة من دوننا شدايرة شدايرة قايرة تفوج مع قايرة قايرة شدايرة الخليطة شدايرة شقايلة شقارة وعلي في الشقارة شقارة شدايرة من دوننا شدايرة شدايرة قايرة تفوج مع قايرة قايرة Yeah, when you feel like quitting, remember you have too much to fight for. You will not quit. that all.